hello and welcome friends Java language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है जावा की आइए देखते हैं जावा में हम क्या सीखने वाले हैं यहां पर देख सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने जावा में लिखा हुआ है अब इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए आप यहां पर अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या होगा यहां पर इस प्रोग्राम को करवा रहा हूं मैं रन और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है enter the length of pattern यानी कि अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो उसकी लेंथ यहाँ टाइप कीजिए लाइक यहाँ पे मैंने थ्री टाइप किया और प्रेस किया एंटर तो यहां पे तीन लाइन का एक स्टार पैटर्न बना हुआ आ गया है ठीक है अगर मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूं यहां से तो देखिए यहां पर वापस से लिखा हुआ आ रहा है एंटर द पैटर्न तो अगर मैं सेवन एंटर करता हूं तो सेवन लाइन का पैटर्न यहां पे आ जाएगा तो चलिए यहां पे एंटर करते हैं सेवन और यहां पे आप देख सकते हैं कि सेवन लाइन का ये पैटर्न बना हुआ आ गया है तो इस प्रोग्राम की मदद से आप देख सकते हैं हम यूजर की मदद से इनपुट करवा रहे हैं वो नंबर जितने नंबर का हमें पैटर्न चाहिए ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video